大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第二讲，神要对你说什么呢？我不要做。 做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善助十二个支派之人的安。做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善助十二个支派之人的安。那我们可以这样讲，就是每一个人都很想做主人，没有几个人想做仆人。 当然有一些人想做主人，但是没有这个能力做主人，然后最终也只能做仆人呢。啊，但是实实在在的，我们可以看得到，从小孩子到长大，为什么我们要学习呃各方面的知识？为什么要有这个呃各方面的训练？呃，这个技术上的这个呃学习等等。 我们是要累积基数也好，知识也好，然后在当中呢，我们越懂越多啊，从无知到有知，从无人到有人，其实这一些都增加增加很多我们自己的资源，而这些的资源其实说是什么？那就是我们资源越多呢。 我们就越越容易能够有这个自主权，我们就越容易爬上高位，我们越容易去制造这个权力。我们在这个权力跟地位的这个前面呢，那很多时候呢，那我们就是可以做自己的主人，所以我们就可以命令别人啊，省事是压力别人，那我们就不需要作为仆人。 然后处处受人家指使、听命等等等等，哦，我们就是要做自己的主人。但我们说实在的，呃，在这个过程当中呢，呃，你就会发觉到，我们因为要做这个主人呢，然后我们不愿意做仆人的情况之下，你就会发觉到我们很多时候呢就很想什么，我们要做主人。 我们就会想去夺取啦、打战啦，或者欺骗啊各方面的这个犯罪的事，也因为你想做主，你不想做仆人啊，然后你就会制造很多的这个个人问题、社会问题了。那今天的这个经文呢，做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善助十二个支派之人的安。 那我们从这个经文里面一开始就看得到的，就是说做主耶稣基督和神仆人的雅各。对，雅各呢很清楚的知道，就是他是要做仆人的。那如我们上一次所讲的，这个作者雅各是耶稣的弟弟，做耶稣的弟弟呢，在某方面呢，你可以说。 他有一些的可能是一个特权，啊，因为我是耶稣的弟弟啊，或者是呃，我是神啊的弟弟啊，那某方面有一些特权，而也是实实在在的，他后来就成为了这个教会的领袖，所以在当中呢，带领教会的事件，呃，也就影响着教会的这个趋势。 各方面呢，我发我们都会发觉到呢，雅各是一个德高望重的这个嗯一个领袖，而在当中呢，也带领整个的教会，他的领导能力加上他的这个是耶稣基督的这个弟弟的身份，那很容易就给人家焦点就在他的身上，也可能在某方面。 容易给人家是呃对他有一些的特权，那当然呢，就是他有焦点特权在他身上了，人就很容易什么，那就很容易变成自满啊，自以为是，然后在当中你很容易是滥用这个权力啊，开始或许呃从下面爬起来，你就会觉得哎呀，我需要谦卑啦，啊，我需要听命啦。 我要学习做仆人的样式。当你越有权利，地位越高，哎，人就很容易变得样子。那你可能在高位的时候，你就发司令，你给人家制造困难问题，然后你在当中也造成了一个滥用权力。所以这样的一个情形呢，其实啊，我们可以说在社会的当儿，我们是处处啊，处处可见。 所以到了一个地步呢，哈，原本属灵的人也可能变不属灵了啊，因为经文所说的做神和主耶稣基督仆人的雅各，这样的一个呃特权，这样的一个呃教会地位，那你想他呃要做一个呃啊仆人，其实有些时候也真不容易。然后这样的一个身份地位还要去请。 十二个支派之人的安，哎，其实要这么的谦卑，也真是不容易哦。在圣经里面，主耶稣就很清楚的说道：“哦，他是上帝的儿子，但是他说什么？我来不是受人服侍，也就是说，我来，我不是做主人，人家来服侍我，我来乃是要服侍人，那就是说是做仆人。所以从主耶稣的角度来说。” 啊，侍奉他的上帝天赋乃是一个仆人，然后从雅各的身份来说呢，他虽是教会领袖，他虽是耶稣基督的弟弟，哦，他来到上帝的面前，他也清楚的知道，在这个信仰的路上呢，其实是做仆、做仆人的。那也就是说，当你的生命越成长，你其实就是越谦卑。 当你的地位越高， <laughs> 其实你却越做仆人。但是有些时候，我们在当中呢，我们真的是要给好好的提醒，特别是呃，在这个教会的组织之下啊，教会也算是一个组织的制度。在组织制度里面呢，一个这个组织的结构图，你其实也看得到。这个结构图呢，是层层的从啊上。 到下的，也就是说，上面的可以这样说的，就是他的权力越来也是越大的，所以在组织上，你难免就是谁负责，呃，什么事项，谁有怎么的责任，然后谁有怎么样的一个权利等等，啊，也是呃是非常的重要。但是在教会呢，就非常的吊诡。 啊，也就是说，你越在上面呢，你其实呢，你就是越属灵啊。你越属灵，其实你应该就是越谦卑，你越是要做仆人的，就如同主耶稣，也如同雅各所说的做神和主耶稣基督仆人。雅各很清楚的说明，你在教会属灵的一个圈子里面。 你应该学习做仆人的，这跟我们在这个社会的圈子里面是相反的。人人都是从下面爬爬爬，要爬到高高，然后呢，就原本从仆人就变成主人的身份，然后发号施令啊，指令别人。 啊，给人家制造压力，然后拥有很多的权利。这跟社会来说呢，教会呢，其实真是跟外面的组织是不一样的。所以啊，在教会的当额有呃教会呃的弟兄姐妹啊，就是在侍奉的时候，那我们真的要知道，就是我们生命越成长就越谦卑，我们越在高位呢，我们越要向。 仆人要去服侍教会，服侍弟兄姐妹，服侍神。而另一方面呢，作为信徒也需要清楚的知道，就是你今天来到教会，你要学习的，你就是要做仆人，不是我去到教会嘛？啊，教会呃，牧师传道啊，信徒叫我传福音，叫我来啊，要帮助我等等等等。 然后我来到这个教会的时候呢，我就是处处就是说要被爱戴啦，要被呃照顾，我各方面啊教会都是要去满足供应着我啊，就是向上帝祷告啊，也是要上帝要听命于他，上面需要给我我所祷告的事项。我来到教会的时候，我有什么？ 呃，不足的地方有什么缺乏的地方啊？教会都要供应着我，然后教会要处处的来去疼爱着我，把我看成是小孩子哦。这个我就是去到教会，就好像一个大老板，好像主人这样。呃，教会要听我，上帝要听我，别人要听我。哎，这不是一个仆人的角色，不是仆人的身份，跟仆人的性命。 我们去到教会呢，我们也是一样的，要学习怎么样去服侍人、服侍神、服侍教会。我们要带着一个做神和主耶稣基督仆人的一个地位、身份，在教会跟弟兄姐妹们成长。所以呢，今天神对你说的话，就是你要做仆人。我们一起祷告。 天赋上帝，我们祈求主你帮助着我们。很多时候，我们想到我们来到这个教会，我们就想教会要不去满足我们，供应着我们，给予我们一切需要。很容易，我们就把我们的这个身份地位呢，啊，转为好像是一个主人，我们处处的去要求，希望各方面得到这个满足。 我们祈求主帮助我们，我们要学习做仆人，而我们也祈求主提醒着我们。当我们来到教会，我们成长，我们在当中有参与侍奉的时候，我们也要知道，我们在教会的组织底下，我们地位越高，我们应该越显得出谦卑，我们应该要显出我们越像仆人的角色来服侍神、服侍人、服侍信徒。我们祈求主，你在当中给我们谨记的。 我们属灵的生命是要做仆人的生命，而不是要做主人的生命。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。所以还没有订阅，请快订阅。转发就是宣教，请代为转发给一些信徒，让我们得到福音的这个好处。 也请写几个字给予我鼓励。再见，上帝爱你。